Si on allait au Brésil, hein Si on irait foutre au Brésil, je parle pas l'espagnol, moi. L'espagnol C'est le portugais, là-bas. Parle pas l'espagnol, les portugais on n'a jamais quitté notre bled sauf parler en colo à la Bourboule. Toi, tu vas aller au Brésil. <laughs> Allez, laisse tomber. Moi, je me demande ce que je fous avec deux glands pareils. Hein. On se demande, ouais. C'est vrai, on se demande. peux mettre le chauffage Il n'y en a pas. Et pourquoi on suit la Loire Il n'y a pas d'autre chemin Si, mais moi, j'ai pas d'assurance. Pas le permis non plus. Tu aurais peut-être pu nous le dire avant. Oh là là, c'est beau ces cheminées. Peut-être qu'avec un peu de chance, on va écraser un hérisson sur la route. T'as déjà bouffé du hérisson, toi Ouais On la prend. T'as pas froid Non. C'est pas normal. Les mecs, je commence à avoir des visions. Qu'est-ce qui lui prend à lui On n'aurait jamais dû l'acheter dans la Loire. C'est ça, on aurait dû l'emmener avec nous au Brésil.